халамжаас хөдөлмөрт. Эрхэм үзэгчдээ халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн баг 90 жилийн түүхтэй Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотоос үзэгч та бүгэнтэй мэдчилж байна. Монгол орны аялал жуулчлалын тулгуур төв болсон Хөвсгөл аймагт ирж үзээгүй монгол хүн ховор байх гэж бодож байна. Хөвсгөл аймгийн гүн цэнхэр Хөвсгөл нуурынхаа нэрээр нэрлэгдсэн ба аймгийн төв Мөрөн хот Улаанбаатар хотоос 671 км зайтай 23 сум, 1 тосхон 126 багтай 37914 өрхийн 135095 хүн ам бүртгэлтэй байна. Хөвсгөл аймгийн хүн амын насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө залуу бөгөөд тэгээс 14 насны хүүхэд 31.6%, 15-аас 64 насны хүн ам 64.3%, 65 түүнээс дээш насны хүн ам 4.1 хувийг эзлэж байна. Аймгийн хэмжээнд 5.8 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаа нь нийт сууринхан амын 4.3 хувийг эзлэж байна. Хөдөлмөрийн насны буюу 15 түүнээс дээш насны нийт хүн амын 60% нь ажиллах хүч 40% нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байна. 15-аас 24 насны хүн амын 12.7% нь хөдөлмөр эрхлээгүй, сургууль сураагүй залуучууд байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн насны хүн ам их байгаа. Хүн амын зүйн таатай нөхцөл байдал боломжийг ашиглаж чадахгүй байгааг цаашид анхааран судлах шаардлагатай юм а. За Хөвсгөл аймгийн ард иргэдэд төрийн бодлого үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэхийн төлөө өдөр тутам ажиллаж байгаа хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олонтой би та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын сурвалжилгаар хамтдаа аялцгаая. Хүн амаараа улсад дөрөвт ордог хөвсгөл аймагт батлагдсан тоогоор 58 албан хаагчтай хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар үйл ажиллагаагаа тасралтгүй эрхлэж байгаа бөгөөд 23 сум нэг тосгон бүрт нэг мэрэгжилтэн ажиллаж бусад албан хаагч нь 55 мянган гаруй хүн амтай мөрөн суманд үйл ажиллагаагаа төвлөрүүлж байна. Төрийн бодлогыг тасралтгүй хүртээмжтэй чирэгдэлгүй хуулийн хүрээнд хүргэх зорилго бүхий тус хамт олныг залуу дарга Эрдэнэ хуйг ахлан ажиллаж байна. Хөдөлмөр халамжийн чиглэлд ажиллах албан хаагчдын за яг хав тодорхой одоо тэр албан хаагчийн ур чадварыг эзэмсэн байхаас гадна ер нь ямар сэтгэл зүрэхтэй хүн байвал илүү тохиромжтой гэж та бүхэн үздэг байна. Мэдээж энэ э, одоо юу гэдгийг нийгмийн халамжийн чиглэлээр зорилт бүрт үйлчилж байгаа хүмүүсд мэдээж мэрэгжлийн төвшөнд бол мэрэгжлийн байх шаардлагатай. Тэрнээс л яг хөөгнийхээ чанараас гэх юм бол одоо яг нэг хүнтэй нэг эвтэйхэн харьцдаг. Хүний зовлон жаглыг нэг ойлгоод нэг ядаж тэр тухайн асуудал бохирдолтой нэг нэг инээлгэд гаргачих ч юм уу тийм чадртай байх юм бол одоо яг энэ зорилт биелүүлж байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй байгаа гэж харж байна. Төрийн алба гэдэг нэг тийм хүнд суртал том аппарат, том дарга гэдэг ч юм уу ийм ойлголт нийгэмд үүсчихсэн. А гэтэл халамжийн үйлчилгээний газар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэ чиглэл бол өөрөө хүнтэй хамгийн энгийн төвшөнд нь очиж нээлттэй, найрсаг, хүртээмжтэй юм үйлчлэх зайлшгүй шаардлагатай төрийн хамгийн одоо зөөлөн үйлчлэгээ үзүүлэх юм шаардлагатай байгуулга байна л та. За яг иргэд яг манай энэ хөлбөр халамжуулсны газрын хүмүүсийг бол одоо юу гэдгийг яг энэ Услын аймагт амьдарч байгаа ард иргэдийнхээ одоо зовлон жарлыг гүйцчихэд гэрээр нь очиод ингээд үзэж явах хэрэгтэй, та нар судалж явах хэрэгтэй гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьдаг. А гэхдээ өнөөдөр яг ингээд үзэх юм бол мөрөн сум 55 мянган онтой албан бусаар. Гэтлийнд бол 3 мөрөжлөлтөд мөржилж байгаа. А яг хуулиар болох юм бол чинь 3 мянгаас дээш бол хүн нэмэгдэх ёстой. Гэтэл нөгөө эрд яг энэ заал танхимаар энэ албан байгууллагаар үйлчилж байгаа хүмүүсийнхээ одоо өдөр тутмын бүх процессыг хийж сэр байтал нөгөө айлаар явах ингээд процесс нь хаягдчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэгэсэндээ одоо яг түрүүний таны хэлдэг шиг одоо иргэдийн бохирдол үүсээд байгаа байхгүй юу. Үнэхээр энэ төрийн албаных нь энд өрөөндөө контортоо суучаад айл өрхөөрөө явдггүй нэг ийм хүн сурталтай гэж харагдаад байдаг боловч яг өнөөдөр их юм бол өдөр тутмын ингээд зураг авалтыг хийгээд харах юм бол тухайн нэг мэрэгчлэн дээр хийж байгаа ачаал бол маш их байдаг байхгүй юу. Хүмүүс ер нь яадаг юм бэ? Халамжлуулах би үүрэгтэй, эрхтэй намайг халамжлаад өгөөч гэсэн нэг юм албадлагын эрхэлсэн тунсан бусдын төлөө өмнөөс амьдарч байгаа юм шиг хандлагаар хандах тохиолдол бий байлгүй яах вэ? Ер нь барыг өдөр тутмын л гарч байгаа процесс нэг шүү дээ. А хүмүүс яг нийгмийн халамжаа халамжийн үйлчлэгээ авч байгаа иргэд бол яг нийгмийн халамжийн одоо хуульч гэдэг юм уу яг иргэн хүнийхээ одоо эрхийг бол маш сайн мэддэг. А гэтэл үүргээ биелүүлэхгүй тохиолдол зөндөл байгаа шүү дээ. Одоо шилхэв нэгэн халамжийн үйлчлэгээ авч байгаа авъя гэд өргөдлөө бичээд иргэнийхөө өмсгийг хаанд барьчихвал манайхан л урамжлалт дайрж байгаа хүмүүс зөндөө. Тэгэхдээ нөгөө нөхрийн иргэний үйлчлэхнийх нь хугацаанд дууссан юм аа. Энэ Монгол улсын иргэн үний үүргэн шүү дээ. Та одоо пассвортаа хугацаагаа сунгах ёстой. Гэтэл хаягийн байршлын зөрчилтөй байж ажил би ийм ийм үйлчлэхнүүд авмаар байна гэсэн ийм шаардлагууд тавиад иргэн үеийг үргэ бидлэхгүй жиж яг өөрхөн ирэх гэсэн байдлаар хайцах тохиолдлууд их гарч байгаа. Тэгээ зөрчтэй харилцаа дэр гэхлээр төр хүн сурталтайгаар надад үйлчилсэнгөө намайг ялгарлан гадуурхлаа гэдэг асуудал үүсгэдэг байна. Тийм. Тэгээд яг хаа зүгээр мэдээж яг хаа төрийн байгууллагууд төрд байгаа мэдээлэл одоо мэдээлэл заавал цаасан хэлбэрээр гэхээс илүү иргэн бол яг өөр төрд өгч байгаа мэдээлэл үнэн зөв бодитод өгчих ёстой байхгүй юу? Зарим ингээд төсөл хөтөлбөр тамрагдах гад ингээд ч гэдэг юм уу нөгөө банкнаас зээл авахгүй малынхын тоог өөрсдөө хийсвэрээ тоолуулчаад энэ би банкнаас зээл авахгүй малынхын тоог нэмсэн болохоос би халамжаа авмаар байна шүү дээ. Энэ одоо нэгэсэндээ иргэний өөрөө үргэ бидлэх байгаа нэг том хэлбэр байхгүй юу? Төрийн үйлчилгээ бол э, төр иргэнд үйлчилж байгаа хэрэг мөн боловч төр иргэн хоёрын хамтын ажиллагаа уг харилцаанд чухал үүрэгтэй. Төрийн албан хаагч өргөсөн тангараг хүлээсэн хариуцлага ухамсарлан хуулиан дээдлэж үүргээ биелүүлэх учиртай. Харин иргэд мэдлэг мэдээлэлтэй байж өөрөөс шалтгааллах зүйлсээ биелүүлэхээ ухамсарлах хэрэгтэй бөгөөд хуульд заагдснаас бусад шаардлагыг төрийн албан хаагчаас нэхэх шаардлага нь буруу юм аа. Монгол улсын хэмжээнд 1500 гаруй төрлийн албан хаагч хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээг иргэнд хүргэх нөрөх ажлыг гүйцэтгэж байна. Тэдний ажилч их сэтгэлч их байдаг гэдгийг бид ойлгон хүндэтгэх учиртай. Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар өнгөрсөн онд 130 гаруй мянган хүн амын хаан давхарцсан тоогоор 89 мянгад нь үйлчилжээ. Хөдөлмөр эрхлэлийн чиглэлд та нар бас э, олон залуучуудтай ажилгүй хүмүүстэй тулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөр эрхлээгүй өдөө хүртэл үлдчихсэн байна гэдэг бол тухайн хүнд бас нэгэн тодорхой асуудал байгаа л гэсэн үг. Ер нь хөдөлмөр эрхлэлгүй хүмүүсийн нийтлэг алдаа. Аа бид нар бас э, наад судалгаагч бид нар хийсэн. За Хүсэл аймгийн нэг 5000 гарчим гарan оюутнууд байгаа. Тэгээд бид нар биднээс нэг мөшг судалгаа хийж үзсэн. Гэтэл энэ хүмүүсийн аа нэг төгссөн хүүхдүүд нэг 1000 орчим байгаа. Тэгэхэд энэ 50 биш нэг 70 орчим хувь нь одоо яг ажилгүй байгаа байхгүй. Гэтэл тэр 70 орчим ажилгүй байгаа хүмүүсээс асуухаар та нар өөртөө ингэж ажлын байр хөөцөлдөж энэ ингэж асууж үзсэн үү гэхээр дийлэн хөв нь үгүй гэдэг байгаа. За тэгээд та нар орон нутгад ирж ажиллах уу гэж асуухаар үгүй гэдэг. За авал Улаанбаатарт их соёлтөл байх хэрэгтэй гэдэг. Орон нутгад ус нэг тодорхой хэмжээгээр ажлын байрууд бол бий болоод гомдлоо. Яг ажил хайгаад ажил олдохгүй байгаа залуучууд нь дийлэн хөв нь үгүй хариулж ирэхэд цалин таалагдахгүй байна. Орчин нөхцөл нь таалагдахгүй байна. Нэг юм өндөр шаардлага тавьсан А гэтэл нөгөө талаас ажил олсдрын тавьж байгаа шаардлага нь юу гэхээр одооний энэ төгсж байгаа залуучууд дээр яг нөгөө нэг хувь хүний харилцаа талаас энэ төлөвшил байхгүй гэдэг талаас нөгөө яг ажилчтай авахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг идэвхтэй ажиллаж байгаа залуучууд нөгөө талд ажил олгогч хоёрын нь ийм ойлголтын төвшөнгүүд маш их байгаа байгаа байхгүй. Энэ бол хүлээлт нэг нэгэндээ хүрэхгүй. Хүлээлт нэг нэгэндээ хүрэхгүй гэсэн. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа ажиллах хүчний ур чадвар тодорхой асуудал байна. Байна. А нөгөө талаасаа Ажиллах хүч маань өөрөө ажил олгогч нар сайн боломж, сайн цалин, сайн орчин амлахгүй байна гэдэг. Амлахгүй байна гэсэн тийм. Ер нь нийтлэг тийм судалгаанд дийлэнх нь бол байна лээ. Тэгэхээр энэ бодитоо үүссэн байгаа асуудлыг шийдэхин тулд улс хөдөлмөр дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Хөдөлмөр дэмжих сан ажиллаулдаг. Үүнээс нь хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олон хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газар, хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, улсын тусгай бодлого гаргаад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих олон төсөл хөтөлбөрүүдийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр та энэ төсөл хөтөлбөрүүдийн дундаас танаа аймагт үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эрг үр дүн бодитоор гарчихсан төслүүдээсээ дурдаач гэвэл. Аа мэдээж яг хуу э, хөтөлбөрийн нэг маамгаал ямар төлөв жирийн газраас бидэрт тодорхой хэмжээний төсөв бол батчих гэж байгаа. Аа нийт яг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдээр шсэн батлаад өгч түүнд ногдох зарлыг батлаад өгч байгаа тийм ээ. Яг хоо манай яг Хөвсөл аймгийн онцлог нь өөрөө юу юм гэхээр яг өнөөдөр одоо юу гэдэг газар нутгийн хэмжээнд том хүн ам ихтэй үйлдвэржилт байхгүй юу байхгүй юу? Аймаг манай аймаг бол. А тэгэхээр одоо юг манай аймгийн үндсэндээ одоо юу гэдэг хөдөлмөр эрхэлж өрхийн хоолойг нэмэгдүүлэх чиглэл нь яг өрхийн бизнес байхгүй юу? Тэгээ өрхийн бизнес гэхээр яг нөгөө нэг а хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа энэ одоо ажил одоо ажлын байрж байгаа энэ өрхүүдэд санхүүгийн дэмжлэг болж байгаа энэ хөтөлбөрүүд бол манай аймагт бол яг үндсэндээ бол зохиод байгаа хөтөлбөр байхгүй юу? Тэгээ дээрэс нь одоо бас энэ манайх чинь нэг манай аймгийн чинь үндсэн эдийн засгийн үзүүлэлт нь бас мал аж ахуй. Тэгээ мал аж ахуй хэрэгийг энэ малжуулах төсөл хөтөлбөрийг бас энэ манай орон нутагт хэрэгжүүлснээр бол ерөнхийдөө энэ энэ өдөөний малчт манаг өрхөх орлого нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол маш сайн хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр. А тэгээ мөн одоо бас энэ залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр бас энэ хөтөлбөрүүд бас нэлээдгүй сайн явж байгаа. А манайх чинь одоо хэрэгжээд энэ хөтөлбөр 4 жил болж байна. Тэгээ 4 жилийн хугацаанд бол бас яг орон нутгийнхаа үйл ажиллагаанд тохирсон стартапт бол гарсан л гэж ойлгож байгаа. Аймгийн хөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газартай хамтран ажиллаж, залуусын гарааны бизнесийг дэмжих стартап төсөлд амжилттай хамрагдаж, 10 сая төгрөгийн дэмжлэгийг авсан залуус Мөрөн хотын эрэлт хэрэгцээг мэдэрсэн тавилга үйлдвэрлэлийн бизнесийг амжилттай эрхлэж байна. Тэд 3 жилийн хугацаатай хүүгүй эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг авч чаджээ. Сайн байцгаана. Наг Эрдэнэтийн мөнх хот гэдэг. Аа миний баруун гарталцууд маань бол батлаа. Аа зүүн талда хотхон талаа ах маань байгаа. Бид хэд э, хамтраад мөрөн мебельгээ тавилгын үйлдвэрийг хамтдаа үйл ажиллагаа явуулаад хамтарч ажиллаж байгаа залуучууд байгаа. Хавтан материалаар ер нь бол бүх төрлийн тавилгыг захиалгаар хийдэг газар гэсэн үг манайх. Захиалга тавилга болох дээр захиалагч маань биднэрт хандаад хэмжээг авахуулаад загвараа тохирсны дараа нэг 3-5 хоногийн хугацаанд бол бүтээгдэхүүнийг бэлэн болгоод айлт нь суйрлуулж угсар дуустдаг байна. Бид хэд анх 2019 онд би анх аймагтаа ирсэн. Нэг ажиллаар. Тэгээ аймагтаа ирээд ер нь нэг гадуур ингээ найз нөхдөд уулзаж явж байхад манай аймагт ер нь их олон байр нь шав тавигдсан их олон байр өргөдөж эхэлж байсан байхгүй юу. Орон сууснууд. Тэнгүүд нь би найзуудтайгаа яриад за ер нь манай аймагт ер нь энэ зах зээл бас байна. Хэдүүлээ хамтраад эхлүүл яаж ийн гэд санал тавьсан. Тэгээ тухайн үед бид нэр стартап гэдгийг сонсоогүй зүгээр хувь хувьдаа хэдэн төгрөг нийлүүлээд боломж болцоогоор эхний ээлжинд хэдүүлээ ямар ч талаас тоног төхөөрөмжүүдэд татчихъя. Байр саваа тэгж байгаа байр сав мэдээж байсан засвараа овцын дундаа болгочихъя гэд үзэж байгаад яг тоног төхөөрөмж юм уу маа судлаа явж байгаад манай аймагт ийм стартап арга хэмжээ болох гэж байгаа мэнэ гэдгийг бас нэг найзаас сонссон юм аа. Тэгээ бидэд ер нь энд ч гэсэн давхар оролцоод үзэж дэмжлэг авчих юм бол бидэд арай цаг хугацаа хэмнээд айгу боломжтой байна гэд дөрүүлээ хамтраад оролцсон. Тийм тэгээ 2019 оны намар штэ стартапт ороод гарааны бизнесийн 10 сая төгрөгийн дэмжлэг авч чадсан. Тэгээд 10 сая төгрөгийн дэмжлэгээрээ бай нөгөө нэг үйл ажиллагаа эхлүүлэгчсэн байрныхаа халуун дулаан тэгээд дулаан тэгээ нэг арай нэг ажлын орчноо бүрдүүлсэн гэх юм уу. Тоног төхөөрөмж ер нь бол татцсан байсан. Тэгээ эргэлтийн материалда, реклам, маркетингда баг зэрэг зарцуулж өгсөн. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонны ажлын үр дүн бол зорилтод иргэдэд хуулийн хүрээнд төрийн халамжийн үйлчилгээг хүргэх, халамжаас хөдөлмөрт шилжиж буй иргэний тоо нэмэгдэх, төсөл сургалт хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд хариуцлагатай, тууштай байж, хөдөлмөр эрхлэж, амжиргаагаа дээшлүүлж, өсөн дэвжиж байгаагаар хэмжигдэнэ. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хотод нэгэн салооны үйл ажиллагаа хөдөлмөр галамжийн үйлчлэгээний газрын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай өргөжж байгааг харах сайхан байлаа. За бид Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод за Мөрөн хотын төв дээр ажиллаж байгаа үсчин за гүнээгийн салонд хүрэлцэн ирээд байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр олгож байгаа дэмжлэг юу нэр бодиттой таны амьдрал нэмэр тус болсон бай. Энэ тухай хоёул яриагаа эхэллээ. 2001 оноос хойш хүсэж игээд ингээд 20 20 жил болж байна. Ер нь аа тэр хугацаанд дандаа төрөөсийн газрууд ажилладаг байсан. Тэгээд дандаа төрөөсийн газруудаар явж байгаад тэгээд нөх хөдлөн халамж үйлсийн хайлтстай хамтарч ажиллаад тэгээд нөө эндээс надад бас санал тавьсан байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө өөрийн гэсэн салон байгуулъя гэж их нартайгаа ойлоо шийдээд. Одоо манай их нараас гоо сайханч. Тэгээ ойлоо нэг байр одоо энэ байрыг ингээд эхлээд төрөөсийн байр нэгэд ороод тогтчуулаад ажиллая гэдэг. Тэг шийдээ. Тэгээд одоо халамж үйлсийн хайлтсаас тэр 10 сая төгрөний зээл одоо төслийн зээл 2018 онд авсан. Тэгээ 2018 онд аваад бид тэр нөгөө үйл ажиллагаагаа эхлэх гэдэг тоног төхөөрөмж бүх юм цуглуулад тэгээд одоо энэ салон ингээд яг 10 сая дахинтай тогтчуулаад үүсгэн байгуулад тэгээд гүнээс гээд өөрийнхөө нэрээр бас нэрлээд тэгээ ингээд цөөхөө одоо энэ тавуулаа энэ тавуулаад ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ энэ 2 жилийн хугацаанд бас ковид модтэй байлаа. Тэгтээ шантраагүй ажилласаар л байсан. Хүн нэг санаа зүбэл заяа зүгдэг шиг эсвэл нөө зориг байх юм бол бас хүнд тэгээ гарц байдаг. Тэгэхээр хүн ерөөсөө мөнгийг чамлж болохгүй. Бид бас нэг бизнес эхлэх гэж нэгээл заавал нэг 200 300 сая тийм ээ 50 60 сая ч гэдэг юм уу. Бизнесийг тийм хүсэх биш. Бага боломжн дээр толгуурлаад нь бас өөрсдөө ингээд одоо зүтгэх юм бол болохгүй юм шиг байхгүй мөлий. 10 сая төгрөг гэдэг нь бол бас чамлах мөнгө биш гэж би боддог. Ер нь бол хүн яг юм хийгээд зорж байгаа хүнд бол 5 сая төгрөг ч юм болно. Аа зүгээр за яг хөтэ аваад одоо энийг ингээд 10 сая төгрөнд би юу хийх вэ гэж бодоод байвал тэр бол бас хэцүү. За хүн мэдээж өөрөө өөрийнхөө аж амьдралыг авч явах, ажил төрлөө урагшуулах гэдэг бол тохон хүний өөрийнх нь хариуцлага. А гэхдээ төрөөс юм дэмжлэг боломж бас байдаг шүү гэдгийг та залуучуудаа хандаад нэг хэлээч. Яг хаанаас тусалцаа дэмжиг хүртэхээ мэдэхгүй. Гэхдээ хөдөлмөрч сэтгэл зүрэхтэй санаа оноотой залуучууд байж болно шүү дээ. Тийм их залуучууд одоо би бас өндөө ингэж хандаж хилдгийг тэгээд орж иж байгаа хүмүүс ч их зөвлөө явуул тий. Хөдөлмөр халамж үүсгэх нь хилцээ биднээс очоод очоод ер нь уулзаа тий. За танахаар юу явагддгийг, яадгийг, ямар сургалт байдгийг тэр нөгөө нэг залуучуудын төвөгөөд байж байгаа. Бас нөө одоо интерншип хөтөлбөрөөр яасан бас төвүүд бас байгаа шүү дээ. Тэр мөрөөр очоод ингээд юу хийх гэж байгаа тэрийгэ танилцуулаад би ямар хүнтэй уулзаж, ямар юм хийх гэж байгаа тэрний талаараа зөвлөгөө авъя гэхэд бол нээлттэй байдаг. Тэр нь бол бас их давуу талтай. Манайхан тэрийгэ манай залуучууд тэр боломжийг бас ашиглаж мэдэхгүй яг өөрсдөө нэг юм хийх гээд одоо дотроо нэг юм бодцсон тэгэл Таквад гэдэг таквад гэдэг хүн амьтантай уулзаалыг зээл банкар ороод банк мэдээж баахан өндөр хүүтэй мөнгө амулдаг тийм юм хийх гэж байгаа өндөр хүүтэй мөнгөд чинь хамгийн хэцүү бас эрсдэлтэй а бас халамж гэдэг чинь халамжаас авч байгаа энэ төслийн зээл гэдэг нь маш боломжтой гэж би үздэг. Төслийн зээл яагаад гэвэл хүүн баг тийм энийг бас биднээс заавал хүүгээ ингээд сар сард нь банк шиг төлөхгүйгээр а жилийн дараа ч юм уу бөөнөр нь төлөх хүүгээ төлж явж байгаа жилийн дараа бөөнөр төлөх ч юм уу тийм боломжууд их байдгийм байлээ шүү. Тэгээ залуучууд маань бас энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн хилц гэдэг байгууллагыг бид бас маш сайн зорж өөрснөөхөө хийх чагаа бүтээх чагаа зүйлээ танилцуулаад тэднээсээс хашаад дэмжлэг тусалцаа аваад явал боломж бас зөндөө байгаа шүү л гэж хэлмээрээ. Тэгэхээр мэдээж шин санаа шин үнэхээр одоо шин соргог зүйл байх юм бол халамжийн үйлчлэгээний газар за хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж байгаа тэр бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа бүх хүмүүс бол дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байдаг гэдгийг залуучууд төдийлөн мэддэггүй. Тэгэхээр та хэд хэдэн саруудад ч юм уу яаж энэ шалгуулалтанд оролцох боломжтой гэдэг нэг товчхон хэлээд өгч. Аа. Ер нь яг хөө зүгээр энгийн нэг жишээ заяа. За би нэг ийм стартап залуу өрөх байлаа гэж бодъё. Тэгээ шалгарлаа гэж бодъё. Тэгэх юм уу. Тэгэх юм бол одоо улсаас 10 сая төгрөгийг ингээд бослогчсон дор олгочихж байгаа. Гэтэл нөгөө нөх одоо залууч нь төслөө аваад үйл ажиллагаагаа явуулах юм бол түрээсийн байр хайж байгаа бол түрээсийн байрныхын төлбөрийг манай байгууллагаас төлж өгнө. 10 саяас гадна тусд нь. За. Дээрээс нь дахиад нөгөө залууч нь аж ахуй нэгж болоод дахиад нөгөө хідэн залуучдыг ажлын байраар хангах юм бол бид нар ажил олчийн урамшуул болох боломжтой. Тэгээ хэрвээ ингээд стартапын хугацаанд одоо гэдэг 2 жилийн хугацаанд дуусаад ахаа дараагийн санхүүжилтийг гэх юм бол бид нар дэлхийн банктай хамтраад одоо маш бага хүүтэй зээлэнд хамруулж болж байгаа. Тэгэхээр ингээд хэрвээ ингээд нөгөө нэг ажлын олгын ажил бүтээ ингээ хийе гэсэн залууч байх юм бол ингээ төрөөс дэмжиж байгаа дэмжлэгүүд нь ингээ үе шаттайгаар явах боломж байдаг байхгүй бойжуулаад бойжуулаад гаргачих боломж байна. Тэгээ энэ энэ үйл ажиллагааг бол бид нар нэлээдгүй сурчилдаг. Тэгээ хүмүүс маань төдийлэн сайн ойлгохгүй байгаа. Энэ чинь зөвхөн бэлэн одоо төсөлтэй бичиг цаасны соёл боловсрол эзэмшсэн бизнесийн ур ухаантай эдийн засгийн тооцоо бодох чадамжтай хүн гэхээсээ илүүтэйгээр үнэхээр танд хий гэсэн хүсэл болон хийх ямар нэгэн зүйлийн санаа байгаад юм бол а сургалт зохион байгуулад яаж төсөл бичих юм, яаж тооцоо бодох юм, яаж компани авч явахын хүртэл заагаад өчөж байгаа шүү дээ. Тийм биз? Тийм шүү дээ. Тэр чинь одоо ингээд э, төсөл тамрагдахаас өмнө 14 хоногийн сургалтанд нь суулгаж байгаа. Тэнд төсөл тооцоолоо бодож байгаа. 3 хоногийн вакуум жуулсан сургалтанд суулгаад төслөө хэрхэн одоо бичгүү, яаж сайжруулах уу гэд хажууд нь дээрээс нь бид нар ижил төстэй бизнес эрхэлж байгаа том аж ахуйн нэгжүүдийн одоо удирдлагуудын хүний нөөцийг авчир суулгаж гоод менторын үйлчлэгээ бас давхар хийлгэж байгаа байхгүй юу? Та нар бизнесээ ингэж явбал сайн шүү гэдэг бас нэгэсэндээ сайн туршлага нөгөө том бизнесүүд манаас залуу стартапууд бас танилцуулаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бүх боломжоор нь дэмжиж байгаа. Яг таны түрүүний хэлдэг шиг өөрийн гэсэн үзэл санаатай, шинэ санаатай хэрэгжүүлээ хий гэсэн тийм хүсэл тэмүүлэлтэй хүн байх юм бол бас ч гэж ингээд дэмжих боломж нь бол байгаад байгаа байхгүй ажил талаас. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр 1 зорилго залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлэх, ажилд дадлагжуулан зуучлах, цогц үйлчлэгээг туршин нэвтрүүлэх болон аж ахуй эрхлэх, бүтээлч, шинэлэг санал, санаачлагыг дэмжихэд хөдөлмөрийн зорилгоор шин. 2. Хамрах хүрээ. Хөдөлбөрт дараах хэрэгэн боловсролын байгууллага аж ахуй нэгжийг хамруулна Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага төгсөөд 3 хүртэл жил болж байгаа. Эзэмшсэн мэрэгчлэрээ ажилласан туршлагагүй, ажил хайжгүй залуучууд. Их дээд сургууль, мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага. Аж ахуй нэгж байгууллагууд. 3. Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. Хөдөлмөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион байгуулна. Залуучуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчлэл явуулах оюутан залуучуудыг цагийн ажилд зуучлах, ажил хайгч залуучуудад ажлын дадал, туршлага эзэмшүүлэх үйлчлэгээ үзүүлэх, шилдэг стартап залуучуудад санхүүгийн дэмжлэг олгох. Яг нийгмийн хариуцлага, нийгмийн хариуцлага, төрийн үүрэг, төрийн үүрэг Энэ бол гэл ингээд одоо ард түмнээ харах нь бодох нь төрийн үүргэлгээд авахаас биш. Яг үнэндээ бол урд хамдралаа авч явах, өөрийнхөө ажлыг олж хийх, өөрийнхөө гэр бүлийг одоо авч явах энэ төр гэдэг бол хувь хүний үүрэг шүүд. За тэгээд тэрийг чадахгүй байгаад нь ч юм уу эсвэл чадах гээд нэг жаахан дэмжлэг дутаад байгаа хүмүүсийг нь төр дэмжиа гэдэг. За тэгээд бас их их мөнгөөр эн чинь тийм баг биш тийм үү? 10 сая, 5 сая, 1.5 сая За тэр сургалтыг зохион байгуулах тус бүр дээр урсгал зардлууд гарч байгаа гэх мэтчлэн. Бизнест бол ингээд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол эргээд э, хөрөнгийн ашгаа хүртэх ёстой болчихж байгаа. За төр тэгвэл ямар ашиг хүлээж энэ хөрөнгө оруулалтуудыг хийдэг юм. Тэр хүмүүсийн аж амьдралаа аваад явж байгаа нь төрийн ашиг юм. Тэр хүмүүсийн ажил хөдөлмөртөө болоод э, амьдрал хавгаа аваа явж байгаа нь төрийн ашиг болж өөрж байна. Энд дэр юу гэж юу тайлбарладаг юм бэ? Тийм нэг хасандаа л одоо иргэн өрх иргэн өөрийн гэсэн орлоготой байх юм бол нөгөө төр нөгөө хүлээх үүргүүд нь одоо төр нөгөө нэг том данхар ачаа үүрх нь арай л багассан шүү дээ. Иргэн өөрөө ингээд өрхийн орлоготой болоод улсдаа тэр татвараа төлөөд Иргэн өөр нэгөөсөндөө одоо би нэг 10 хүүхэдтэй хүн байлаа гэж бодоход одоо би эцэг хүн төр гэж бодоход хүүхдүүд нь сайн бодох юм бол эцэгт үр хачаал багсан багсан нь үстэй. Одоо нэгөөсөндөө эцгийн одоо бодол санаа нөрдөл зэгцрээл нэг 50 амгалан байна үстэй. Яг тэр шиг л ер нь яг зүгээр өөрх иргэн бол өөр нэгсэн орлоготой бизнестэй ашигтай байгаад ах юм бол төр бол бас нэг хүлээх хүргэнэл багасах баг. Ер нь бол тэгж хардаг. Халамж хавтгаарлаа гэдэг ойлголт Улаанбаатар хотод Монгол улсын хэмжээнд зүгээр нэг фейсбુકийн ард комент өчж байгаа хэн дуртай хүний гарын үзүүрээс гардаг болчихлоо. Халамж хавтгаар нь гээд байгаа үгийг халамж хүртдэггүй хүмүүс нь хилээд байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр буруу ойлгосон хүмүүс нь яриад байгаа юм уу? Та энэ дэр ямар бодолтой байдгүй таны бодол? Яг нь сүүлийн үед э, одоо юу гэдгийг сошиалор иргэн хүн байтгаа төрийн төвшөлтөнд хүртэл халамж хатгаалаа гэж ярьдаг болчихсон шүү дээ. Гэхдээ яг зүгээр энэ халам тавтгаарч байгаа гэдэг нь яг хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газар дээр энэ юм одоо энэ хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал яам дээр ингээд иргэдэд олгож байгаа одоо мөнгөнд тэтгэр тэтгэмжүүдийг яг энэ тухайн байгууллага руу ингээд ингээд наагаад яваадахаар тэр нь өөрөө нэг том тоотой маш олон хүнтэй болж харагдаад байгаа нь нэг талаас харах юм бол тэрийг тэгж харсан хүмүүс бол халам чадгарч байгаа гэдэг нь бол зүг бохгүй юу. А гэтэл өнөөдөр яг ингээд нийгмийн халамжийн сангаас одоо тэтгэр тэтгэмж хөгжлийн мөршөөлттэй иргэн жирэмсэн эмэгч гэдэг юм уу энэ хүмүүс нь үнэхээр авах шаардлагатай хүмүүс учраас л авж байгаа шүү дээ. Уг нь бол төдөө дөрвөө нийгмийн халамжийн тухай хуулиндаа бүх юм ингээд детальчлал заачсан учраас тэр хуулийн заалт хангаж байгаа хүмүүс бол ахваас л өөр арга байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, бүтэн өнчин хүмүүс, аа хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн хэмжээнд алдчихсан хүмүүс гих мэтчлэн одоо яг нөгөө нэг заашгүй шаардлагатай төр төр хүмүүсийг орхиод хаяад явж болохгүй а тэр хүмүүс нь хаягдсан тохиолдолд амьдралаа аваад явж чадахгүй бусдын оролцоогүйгээр өөрийн хэвийн амьдралыг хангаж чадах боломжгүй болсон хүмүүсийг түр зайлшгүй харж хандж байгаа ийм байдал ажиглагдаж байгаа. За түүнээс гадна хүнсний эрхийн бичиг гэдэг нэг ойлголтыг маш томоор авчраад тавьсан боловч энэ нь Монголын нийт хүн амын нэг 1.6% чинь танай аймагт чинь хэдэн хүнсний эрхийн бичиг авч байгаа. Манайч одоо нэг 6 том хүн жижиг хүүхднээс нэг 6000 гаруй байгаа. Тийм энэ чи одоо нийт 130 мянган хүнтэй 1.89%-ийн л үзүүлэлт шүү дээ. 0.06%. Тийм. Гэтэл энийг ингэж нэг 50% нь олгцсон юм шиг, 60% нь олгцсон юм шиг хүнсний эрхийн бичиг өгсөний төлөө хүмүүс ажил хийхгүй хойш суугаад байгаа юм шигээр улс төржүүлэх нь өөрөө буруу. А бүр ингэж энгийнээр тайлбарлах юм бол за би энэ одоо улсын чадал ярьж байгаа юм биш. Халамжийн бодлогын зөв буруу шүүх гэж байгаа юм биш. Зүгээр л тэнд чинь насан турсан хүнд бол 16 60000 төгрөг. Хүүхдэд бол 8000 төгрөг. Нэг сарын туршид ингэж өгснөхийн төлөө бид нар тэр хүмүүсийг ажил хийхгүй гараа хомхиад хойш нь сууж гинэ гэж хэлж ивэл тэр бол одоо тэрэн шиг буруу юм бол байхгүй. Тэр мөнгө бол нэг хүүхдийн сүмд ч юм уу талханд ингээд яваад заашгүй шаардлагатай ингээд дуусчлаа би бол халамжийн бодлого хавтгаарлаа гэж хэлээд байгаа хүмүүсийн өмнөөс нэг энэ хэдэн үгийг хэлжмээр санагдаад байна. Би танд тоо болж үзүүлэх үү? 49 мянган хүүхэдтэй сар болгон 100 мянгаыг авна гэхэд манай Өсөл аймгийн хэмжээнд гэх юм бол 50 гаруй тэрбум дөрөв байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ том тоо байгаа зү. Тэгэхээр энийг салгаад зүгээр энэ бусад байгууллагуудын харилцаар унж юм уу тий? Тэгээ нөгөө түрүүний таны хэлдгээр тэр нөгөө нэг энэ алдар цолтой ахмадууд байдаг юм бол тэрийг тухайн ям ямроо нөхчихлээ. Эрүүл мэндээс төрсэн гавьтууд нь эрүүл мэндийн яам тэр тусламжаа өгчдөг болгочихлоо. Тэгээ энийг иймэрхүү юмд ингээд халамжийн санд наагаад наагаад явахаараа мөнгөнд дүн тоо хоёр нь өсгөрөө тэрийг харсан хүн халамж хатгаарсан гэж хэлэхээс яах юм те. Тиймээс би бол тэгж харж байгаа. Тэрнээс бол яг түрүүний таны хэлдэг шиг яг тэр зорилт бүлгийн хөгжлийн мөршөлтэй ахмад настантай хөтөлбөрийн шатраа алдчихсан бүтэн үнсэн болсон энэ хүмүүстүүд төр нь туслахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэрийг туслахгүй бол тэр тухайн өөр хэрэгэн яаж амьдрал авч явах вэ? Хүнсний эрх хэмжээний төлөө авж байгаа ихэнх хэрэгдэн нь шүү дээ тий дандаа өрх толгоосон ч юм уу маш олон хүүхдтэй нэгвэл хөшлийн мөршөлттэй хүүхдтэй хараад өөрөө хөдөлмөрөх боломжгүй юм ус байгаа. Бүтцээр нь ороод харахад дандаа тийм байдаг юм. Тэгээс л одоо юу гэдэг нэг 5 амбултай байлаас 4 нь хөдөлмөрийн насны хүн байх юм тэр хүнсний бичгэн л аахгүй шүү дээ. За халамжийн үйлчлэгээний орчин бол хүн дээлтэй орчин байх хэрэгтэй болчихж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ирээд үйлчлүүлэхэд боломжтой. За бичиг үсгийн боловсролгүй хүн ч гэсэн үйлчлүүлэх боломжтой. За төрийн байгууллагын болон олон нийтийн ямар нэгэн харилцаанд оролцдоггүй хүн ч гэсэн үйлчлүүлэх боломжтой. Ийм ойлгомжтой, орчин үеийн хийцтэй, загвартай, стандартыг хангасан байгууламжтай байх хэрэгтэй болчихж байна. За би яхаа 10 аймгаар орсон. Би таныг муулжин гэж би бодоороо та олон жил хөөцөлдөж байгаа ахын ажлыг хөөцөлдөж байгаа ажилд чинь чаахан ч гэсэн дэм болоод хоёлаа бас камер өмнө ярьсан дээр баг. Энэ 1950 хэд оны барилга гэлээ? 1956 оны барилга. 1956 оны барилга торцоор торцоор торцоор л үдэг үрж байна. Э, хэр их хөөцөлтөө. Энэ асуудлыг бас шийдэх заашгүй шаардлагатай санагдаж байна. 130 мянган хантай аймаг. Тий, яг хоо таны хэлсэн зөвлөдөө мэдээж төрийн өөрчлөлтийг үзүүлж байгаа бол төрийн албан хаагч нар өөрсдөө ч сайтаа тогтоо орчинд байж ш эргэндээ өөрчлөлтийг үзүүлэх ёстой. Ангилгүүр яг хоо манай энэ офисын үед бол олон удаагийн мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлт нь гарч гисэн. Энэ бол одоо хүн амьдрах боломжгүй маа. Энд ямар нэгэн төрийн өөрчлөлт явуул боломжгүй гэсэн дүгнэлтүүд нь гарч гисэн л байдаг юм л. Гэтэл өнөөдөр 21-р зуун болчиход байхад коридортой зогсч юм уу, хэн зогсоогоороо сонсгол хийдэг байгууллага, төрийн байгууллага хэр олон байгаа бол би бол байхгүй гэж боддог. Би энийг л гэсэн яамд ерхий газартаа бол уламжилсан л. Тэг яг нөгөө шинэ одоо төсөв Монгол улсын маань төсөв юм байгаад байгаа учраас ийм байна гэж ойлгоод байгаа. Яг тэгээд ингээ харахад бол бас нэг манай байгууллагын бас нэг барилга боломж ажлыг шийдэх боломж бол байгаа л хэл да төрдөл. Тэгээд э, яг өнөөдөр маш олон жил хөөцөлж байна. Би одоо энэ байгууллагт орсноос хойш 16 оноос хойш нэг барилгатай болгочих юмсан гал хөөцөлдөд байдаг. Хараахан одоо нэг шийдвэртэй замжиг л явж лээ. Зураг төсөө бол бид хийлгэл бэлтжсэн байгаа гэдэг. Хамгийн гол нь одоо төсөв цоолгол болдог байгаа байхгүй. За ямар ч байсан Монгол орны хоймор болсон хөвсгөл нутаг түүнд аж төрж байгаа 136 мянган хүн тэдний төлөө ажиллаж байгаа 56 халамжийн үйлчлэгээний мэрэгжилтний өмнөөс нэг баг зэргийн лобби хийгээд энэ барилга байгууламжийн асуудал дээр орон нутгынч төр хариуцах хэвээр хүмүүсэнд тэр анхаарлаа хандуулад өгөөсэй гэж нэвтрүүлгээр уламжлаад дамжуулчихъя гэж бодож байна. За баярлалаа. Бидний ярилцлагын түрээд өндөрлөж байна. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Хөвсгөл аймгаас үзэгч танд хүрч байгаа мөрөн хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын хамт олонны үйл ажиллагаатай би та бүхнийг танилцуулахыг хичээлээ. Та бүхнийг бас хүрэлцэн ирээд бас яг энэ хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний салбарт бас энэ албаагчдын үйл ажиллагаатай танилцсад бол баяртай байна. Яг мэдээж ингээд хүнд одоо нэг мэдрэгддэггүй энэ хүнд ингээд харагдах байдал нь нэгэн дунд одоо нэг хаа жоохон муу маас авсан энэ албаагчдын яг өнөөдөр ингээд орчин дээр нь та бүхэн бас ингээд ажлын байран дээр нь бас зураг авалт хийгээд өгөөсэй. Тэгэхээр тэр тухайн одоо энэ ажил ачаалтайгаа албаагчдын юм одоо ажлыг бусдад ингээд түгээн нийлрүүлж өгөөсэй гэдгийг л хүсэж байна. Тэгээ баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа. Амжилт хүсье. Монгол орны хоймор хүндэтгэл болсон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот дээрээс үзэгч та бүхэнд халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн нэгэн дугаарыг үзүүллээ. Халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийн зорилго нь Монгол орны өнцөг булан бүрт хэрэгжиж байгаа халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлого хөрсөн дээр олон нийтийн дунд, иргэдийн дунд хэрхэн яаж хэрэгжиж байгаа, түүнээс ямар бодиттой үр дүн гарч байгаа, тэдний үйл ажиллагааны тухай зөв зүйтэй ойлголт мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэхийн төлөө биечлэн сурвалжлахаар Монгол орныг бүтэн тойрж байгаа байлаа бид дараагийн дугааруудаар зүүн аймагуудын сурвалжлагыг та бүхэнд үзүүлэх болно. Наран ургах зүгийн чиг аялах аялалтай хамт байж дараагийн дугаарыг үзээрэй. Баяртай үзэгчтэй.